hello and welcome friends Libre Calc में कैसे बार कोड जनरेट करेंगे ये लीब्रा कैल्क मैंने ओपन कर रखा है अब इसमें हमें बार कोड जनरेट करना है तो क्या कोड 39 भी काम कर जाएगा हाँ बिल्कुल काम कर जाएगा यहाँ पर भी कोड 39 तो कैसे होगा आइए समझ लेते हैं पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहीं पर हमें बार लगाना है अब हमको यहाँ पर क्या करना है टाइप करना है कोड 39 केवल आप टाइप कीजिए कोड 39 तो देखिए नीचे कोड 39 आ भी रहा है और यहाँ पर बारकोड आ गया है तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ना ये बारकोड अपने आप इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये बारकोड कैसे जनरेट